Желаю вам всем доброго здоровья и предлагаю сделать медитацию знакомство со своими страхами. Устройтесь, пожалуйста, поудобнее, сидя или лежа, позвоночник прямой, дыхание спокойное и ровное. Вдох следует за выдох, выдох за вдох постепенно вы можете закрыть свои глаза. Обращайте внимание только на свой живот. Он полностью расслаблен и легко поднимается и расслабляется. И вновь поднимается и расслабляется. Постепенно вы отпускаете все свои мысли и чувства, они становятся тем лучше и резкими, как маленькие пузыри. Ваши мышцы рук и ног тяжелеют и выполняются теплом и вязкостью. И вы почти уже не чувствуете их. Ваше дыхание спокойно и ровно, как будто осенью глаза закрыты. Вы делаете три глубоких вдоха и выдоха. Погружаетесь в свою глубину и видите себя на зеленой солнечной поляне, сочной травой и красивыми пейзажами совсем недалеко есть тропинка и опушка леса. И вы знаете точно, что вам нужно идти к этому лесу. Сегодня у вас есть миссия кому-то помочь. И уверенность внутри, что вы точно это сможете сделать. Вы смело, уверенно шагаете по тропинке к опушке леса вскоре видите неказистую избушку, в которой вы чувствуете, вас очень ждут и нуждаются в вашей помощи. Так как нуждается ребенок или старый человек, который не может позаботиться о себе. Ему нужно самое необходимое, например, накормить, напоить, согреть. И именно в этой избушке ждут вас потому что никто, кроме вас, не знает суда пути и даже не знает о ее существовании. Она как будто бы вам знакома. Вы смело открываете дверь и попадаете в мрачную атмосферу этой избушки, постепенно присматриваясь, почти в потьмах. Окна то ли есть, то ли их совсем нет, а даже если есть, они закрыты, замазаны какой-то грязью. И все темные-темные. Но вы не боитесь, потому что знаете, что вы тут хозяин. И вы можете все изменить. Постепенно присмотревшись, вы видите, что в этой избушке живут какие-то существа в виде людей или еще в виде чего и понимаете, что здесь ваши страхи. Вы узнаете каждого из них или почти каждого и находите самого неприятного, несчастного или, может быть, самого страшного. Смело подходите к нему и говорите, что сегодня вы пришли его навестить и помочь. Вы покажете ему тот мир, которого нет в этой темной, темной избушке. Вы открываете другую дверь, берете его с собой за руку или на руках. И эта дверь ведет в светлый мир, красивой природы, интересных пейзажей, светлые поляны, горы, чистые озера, реки, может быть, приятные море. И вы показываете тень. Все эти красоты следуют вместе. Может быть, что-то рассказывая объясняю. И видите, как он радуется. Как ему приятно, что вы заботитесь о нем. Как он удивлен, что столько есть всего светлого, красивого, необъятного и непостижимого кругом. Вы можете даже полетать и посмотреть сверху на все эти прекрасные прекрасных пейзажей, наслаждаясь, получая удовольствие. Вы можете остановиться в каком-то особом месте, которое понравилось вам. Посидеть, побыть вдвоем, может быть, поговорить. Признаться, что вы и не думали, что это самый большой ваш страх или в чем-то другом. Страх может признаться тоже в чем-то. Возможно, в чем он вас ограничивает. И что бы вы могли сделать, если бы не прислушивались к нему? Вы откровенность друг к другу. И вам очень хорошо вместе. Приходит время возвращаться. И вы возвращаетесь той же дорогой. Может быть, в полете возвращаетесь опять в темную избушку. И видите, что вас рады все видеть, как-то грустно очень и поэтому поменяете вашу плавно уснуть, без печки зажигаете огонь. Может быть, вам хочется испечь пирожки, чтобы аромат стоял приятно в этой Видите, как ваши страхи немного отогреваются от своей грусти, печали. Им становится все легче и легче. Исполним выполненным долгом вы прощаетесь кстати говоря. Я знаю, что вы у меня есть мои страхи. Я вас принимаю такими, какие вы есть. Я знаю и помню, что вы здесь живете. Сейчас я ухожу. Но я буду пользоваться и возвращаться к вам, если мне будет это нужно. Я оставляю вас в состоянии лучше, чем вы были до того, как я вас не простила. Я прощаюсь и ухожу. И с легкостью выходите, закрываете скрипучие двери избушки и возвращаетесь через лес той же дорогой на свою поляну по тропинке. Вдыхаете свежий воздух, чувствуете зеленую бархатную траву под своими стопами. Наслаждаетесь теплотой солнца глубокий вдох. Вы возвращаетесь в тело и в свою комнату, в свое место, где делаете эту медитацию. Тихонечко шаги, тихонечко немного, немного. Только пока будете готовы, вы можете открыть глаза и поблагодарить себя за то, что сделали это медитация. С любовью для вас, Юлия Сагайтис.